daha dur Unutamadım seni beni yordu Benimle kal biraz daha dur Nedensiz oldu bütün mevzu İnancım kalmadı artık bak İnancım kalmadı yalnızca Kapına dayandım umarsızca İnancım kalmadı yalnızca Benimle kal biraz daha unutamadım seni beni yordu Benimle kal biraz daha dur Nedensiz oldu bütün mevzu İnancım kalmadı artık bak İnancım kalmadı yalnızca Kapına dayandım umarsızca İnancım kalmadı yalnızca Kapına dayandım umarsızca Bu yolları dağları aştıkça Engel olur bana yollar uzak Affediyorum ama aşkı yasak Engel olur bana yollar uzak Affediyorum ama aşkı yasak İnancım kalmadı artık bak İnancım kalmadı yalnızca